this constant declaration of victory on the behalf of the government and also a s- sense of arrogance on the behalf of the government that ha theek hai kar diya so it is the nature of this government the way of their action that is causing this problem they have basically taken off all our warning systems and shut them down and we're in the middle of the ocean in a storm and now the ship has no idea where to go देखिए मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं अरे जाओ भाई अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी बताता हूँ तुम्हें नए नए भर्ती हो गए तेरे बात करनी सात साल के क्या दिले अगर महीने का छोड़ दो क्या क्या काम दे दी यार क्यों मारा अरे क्यों क्यों मारा अरे क्यों